Ben, hey. Hi. Lola. Hi, I'm Aster by the way. Hi. Hi. Lola. Hi, Solange. Lola. Ben praat Engels. Ben, je het echt ja. Engels Nee hoor, Ik praat Engels. <laughs> Moeten we een nu al Ja, als je wil, wanneer je klaar voor bent. <laughs> Eh, oké, ja, de eerste vraag was, wat, wat, wat is, doet de universiteit eigenlijk? Um, nou ja, ik dacht altijd zo over de universiteit eh, leer je nieuwe kennis te maken. Een universiteit is een aantal lokalen en een verzameling boeken. En daar lopen mensen rond die onderzoek doen en die onderwijs geven. En er zijn studenten die studeren en die bestuderen een onderwerp wat ze interessant vinden als je op de middelbare school profiel kiest, of je kiest daarna een studie, dan de meesten kiezen gewoon vooral wat ze leuk vinden en niet, uh, ehm, maken niet echt een zakelijke afweging volgens mij. En daardoor is, het, is een opleiding is veel meer dan alleen leren hoe je iets moet doen of hoe je ergens naar kunt kijken. Maar het is gewoon, eh, ja, e-, eigenlijk eh, ja, je weg vinden voor jezelf of zo. Dat je ook erachter komt wat je wil. Dat je, want je maakt eigenlijk een keuze voordat je weet wat je met die keuze wil. Je zit op de universiteit en je volgt het hele programma zonder je af te vragen welk programma we eigenlijk doen. Je gaat gewoon in de stroom mee en dat is het. En je, bent, je hebt geen tijd om kritisch te zijn. En je wordt ook niet per se heel erg uitgedaagd om kritisch erop te zijn, vind ik daardoor blijven denk ik heel veel mensen ook een, niet kritische houding aannemen van ja, het zal wel, ik doe dit, maar... En ik zie ook wel dat iedereen dan nu met die nieuwe universiteit zo goed bezig is om erover na te denken. En ik zou het ook wel willen, maar ik zie er gewoon op het moment niet ruimte voor. En dan denk ik, dat is hoofdzakelijk omdat ik zoveel met studie zelf bezig ben. En dat is eigenlijk heel jammer, want het gaat over je studie in Amsterdam dat mensen erachter zijn gekomen dat ze als student überhaupt enigszins inspraak hebben. Ja. te beginnen bij de die is van, joh, vul die nou maar eens een keer in, weet je wel. Maar ik denk inderdaad dat mensen hier gaan studeren en dan, oh ja, we gaan studeren. Gewoon een parcours volgen. Ja, en daar niet meer over nadenken. Ja, het verbaast mij gewoon wel vaak dat mensen zo, zulke trekpaarden <laughs> kunnen zijn hier. I mean, at the very beginning I just came here for a degree or, or, or the paper, or the piece of paper, I guess. Well, for me, it's true. If you have no paper, you have no work. You have no work, you have no money. They're going there just to get their credentials to to move on and to get more money from it. So it's seen as like a business transaction rather than an investment in your like, education or in this, your life. People have this mentality that in order to get like a good job, you have to go to university yeah. and you have to invest this money. But then the jobs you come out with are, are just going to be within the finance sector or the city. But now so many people go to university, and it's so normal that they are like standard jobs. Yeah. Well, you do need to go to university to get those standard jobs, so otherwise you wouldn't need to uh, especially in economics. I, I don't know how, how the bachelor programs are going. Especially in economics, you do get a lot of people who come to university not because of knowledge, uh, but because they want to get a job and they want to uh, get a job in a specific se sector, it's the private corporate sector, prefer preferably finance. Um, so you, you kind of you know, have this, uh, and th th th this affects the, the whole environment of the program because in, during tutorials and lectures, the, the questions that they ask, if they ask questions, are just hinted at, you know, solving exam questions so that they can pass the course, so that they can get their diplomas and, and go up there. Um, if something is ungraded, some component, some course is ungraded, you will not get people working on it. Um, and that's too bad, I think. Um, but Ja, dat is een deeper social probleem there than just the university. I think our systeem is so screwed. Aan de druk die die studenten tegenwoordig hebben met, met alle nieuwe leenstelsels en, en alles. Het, ja, het wordt steeds een eh, snellere wereld. Je moet alles sneller doen en sneller afronden. Ik weet wel dat ik, wat ik wel zie is dat er een soort van standaardisering is en alles wordt door die computer ook gelijk getrokken. Vakken worden gelijk getrokken en... Eh, en aan de tegelijkertijd wordt er van ons gevraagd dat we eh, origineel zijn en dat we eh, van alles daarnaast doen en dat we allemaal interessante dingen erbij doen, dat we een cv opbouwen. Dus het, het onderwijs wordt steeds nominaler, alles wordt steeds meer gelijkgetrokken zodat iedereen mee kan. En tegelijkertijd krijgen we de hele tijd te horen dat we steeds meer moeten excelleren. En, eh, ja, dat is natuurlijk inderdaad een heel groot, hele grote paradox. Het moet allemaal in een hokje en het moet allemaal volgens een handleiding en er staan bepaalde punten in en die moet je daar allemaal in hebben. En als je er net iets van afwijkt, dan wordt het eigenlijk afgekeurd. Terwijl in mijn ogen probeer je dan nieuwe dingen juist te ervaren en is dat juist positief, zeg maar. Ja, het is moeilijk natuurlijk om, dat, om daar een opening in te maken. Mhm. Ik, ik denk vanuit mijn ervaring vind ik het vaak problematisch nu vandaag de dag dat, eh, dat ik heel vaak voel dat ervaringen die ik opdoe, gewoon in het dagelijks leven of eh, in de universiteit, dat die vaak niet gelden als, als een... Ehm, dat de manier waarop mij soms lesgegeven wordt, die heel vaak nog heel autoritair is. Dat ik heel vaak een bepaalde kennis aan het aannemen ben en dat er heel weinig ruimte is voor het mhm delen en het discussiëren met de medestudenten over bepaalde zaken die, eh, die me echt aangaan. Wat ik erg vind, storend, is dat in eh, de inspraak zeg maar, op de universiteit, het college van bestuur, ik weet niet helemaal precies hoe het is me ooit verteld, maar dat, ehm, dat raad van toezicht of zo, dat dat mensen uit het bedrijfsleven zijn bijvoorbeeld, dus dat je mensen van Unilever hebt en mensen van bankensector of zo, die zeg maar een soort van de directeur van, van de universiteit kiezen of zo. If you get students and lecturers and professors who know what they are dealing with um, into these kind of more the, top layers, then I think there would be kind of a difference in, in um, structure. Ja, het is lastig te spreken over, over wat precies voor mij een utopische universiteit zou zijn. Ik denk dat het, er, dat het dan toch op neerkomt dat het gewoon een plek is waarbij uh, er meer nadruk ligt op studenten die samen kennis produceren. En daarin een hele grote vrijheid voelen en, en dat er genoeg begeleiding is daarvoor. En dat, dat docenten inderdaad zeker leerlingen mogen inspireren, maar ook moeten stimuleren om juist zelf een, een, pad te kiezen of zelf eh, dingen te ondernemen. Dat is gewoon hetgeen wat ik mis in mijn omgeving. Of eh, en, en, meer één op één of in kleinere groepjes te gaan discussiëren met je ja, docenten. Ik denk dat dat wel heel efficiënt kan zijn. Ja. efficiënt is dan weer een moeilijk woord. <laughs> Ik ga aan rendement denken. Maar, ja. Ja. Dat, dat je productievere tijd overhoudt en meer onderzoek kunt doen, meer verdiepend bezig kunt zijn. I think in an, uh, an ideal university should challenge individual students more, like specifically focusing on their needs and, and, and, and talents. Yeah, interests also. I think it should be possible, or easier at least, to sort of move outside your own uh, domain or your own specialization and sort of be able to kind of taste a little bit of everything and not just, oh, you chose this particular field, therefore this is what you should do. Misschien iets meer de leerlingen zelf ook laten zoeken naar de stof in plaats van dat je ze alles reikt, zeg maar. Zo, ja. ja, zelf op ontdekking gaan. ik denk niet dat er een doel is waar alle studenten om ik, ik geloof wel in een beeldingsideaal, moet ik zeggen, jongens. Ik leg het idee van dat je niet zozeer je kennis ook daadwerkelijk, die je dan opdoet door middel van onderzoekend aan de gang gaan, dat je dat eh, ook in de, in de maatschappij zou moeten kunnen toepassen. Eh, in directe vorm, hè, zoals een natuurkundige die leert een bepaald kunstje toe te passen eh, in, de, in, in, een of andere fabriek ergens. Maar dat je ook toch wel een beetje een mens moet kunnen worden hier. En dat je niet, ehm, hier is dan de universiteit, hè? deze Ik ben het helemaal mee eens. Dus dat je, dat je dus in, enerzijds een, een, of misschien een mens wordt. Ja. En anderzijds dan jij indirect die kennis zou moeten kunnen toepassen. Maar niet dat het doel van de universiteit is dat je kennis leert die ook daadwerkelijk toegepast moet worden in de maatschappij. Leren nadenken in de meest brede zin van het woord, denk ik dan. Ja, vind het niet belangrijk dat je een baan kan zetten aan het einde van Ehm, nou, dat zeg ik niet. Hè. Ik, zeg, ik, ik, denk dat je wel, dat, dat vind het wel belangrijk, maar ik zeg niet dat het doel moet zijn van de universiteit. Oké, dus conclusie, iedereen zit aan de grote sleur. Ja. Ja. Maar wel een mogelijkheid tot verandering, hopelijk. Nee, het is het eh, doodlopend pad.